squawk, squawk. The parrots in the jungle go squawk, squawk, squawk. All <laughs> day Yes, sir, yes, sir, three bags full. Yastık gibi. Bir şey var sanki. Yes, I have lots. One on my belly and one on my toe. One right ağzıma. Başka? Başka bir şey var mı? Ara bakalım daha kaç. <laughs> Çok güzel. Bakın başka? Başka yok sanki. Aa, oyuncağımızı açalım. Aç bakalım ne çıkacak. Gel ben açayım. Bunu biz beceremedik. Var mı var mı? Yok. Bu da büyüteçmiş. Tamam oldu. Al kızım. Arkası. Bye, Laura. Thank you.